анилиндин хлордуу акиташ менен реакциясы анилиндин сапаттык реакциясы болуп хлордуу акиташ менен реакциясы эсептелет бул реакция аябай сезгич келет анилиндин өтө аз өлчөмүн издерин да аныктай алат